Kok oh, pintu Tapi kot lock lah Kot lock pun eh Seorang datang lock Man buka man Jom jom jom Tu dia form kayu Lajunya aku mati Gila <laughs> sekali faham Selain macam dia tembak tu Double barrel Dua orang masuk balik Okay. Uh, ah, Tok Ben kau, kau kat mana? Aku kat bilik baru lagi dah tak boleh, tak gerak kan. Asal? Tak tahu ada seorang datang kat aku ni Azhar. itu seorang pada jauh. Oh, seorang flank jauh. Aku aku spawn kat bilik baru. Ah, cepat cepat cepat. Boleh kill seorang kan? Mana? Mana? Kau datang belakang base. Tak gear gear. Gear dekat atas. Okay, aku nampak ada flank kot base yang lama je. Base yang satu lagi yang lama yang kita fight dulu. Tak ada Kiri, dude. Kan? Hmm. Mana dia sekarang? Tadi nampak dah. Tembak apa sih? Aku Kau pergi distract dia ni, lari je selama Aku ada mask tak? Satu sering je aku ada Dalam semua aku duduk balut Depan bay kita clear? Ah, ah tak tahu Dah rasa clear Oh, siapa kena tu? <laughs> clear, clear Clear, clear Itu dari depan dia tu Pump base mana? Pump base yang kat belakang base kita tu Ada satu base lebih batu Top main kau kat mana? Dia nak patah balik kat gang dah Kau datang kat sini je Kat mana K16 sini? Kat tulisan K16 Aku dah Oh Oh ni Ni dia balik kat gang dah Kau eh Tunggu je kan Lompat-lompat Okay okay nah, Aku duk puluh datang dah Oh tu eh oh, ah, dah, balik kat gang dah Dah balik kat gang dah dah Dah back jing Tu benda kalau boleh Nak research tau Tua tu Dia balik geng dia ada payah lagi Tua tu Tua try lah kecoh-kecoh lagi Bait seorang Oh shit Dia pergi pom oh, Alamu tak letak sempal tak? Aku tak semua letak dia, orang dah ready lah Oh, orang pakai ni Mampus aku Nak pergi kacau? Mampus, mampus, mampus, tak boleh Dah gone eh? Bapak ramai sial Ada empat kat depan bedo Tak ya Tak boleh buat apa kita Ada bullet Haji Ada ada Ah, jap, jap, jap. Dua, dua datang. Dua datang. Dua push. Lihat dia tak nampak aku lagi. Atas batu. Nampak aku lagi. Dia tak pasti. Eh, eh, eh. Kau aku kan? Aku tak seorang dua kali. Wih, apa kena lembah? Dia nak masuk lah. Aku dah tak eh, bagi. Bokoh lagi tak man. Berapa orang? Aku pergi kat sini. Aku nampak yang push aku ni. Dua dekat dalam. Aku aku tak boleh. Bukan dalam. Aku tak ada gun. Tengok ah. ah push ngah. Tiga orang dalam eh. Aku open lah. Aku Shit. datang lah. Kau kau back ke kanan. Siapa bagi letak batu? Ke base baru kita. Ke kanan eh. Aku. Ah. Confirma, mana tu? Satu, dua, tiga, empat, lima Dalam ada tiga orang Dua, dua kat luar Kat belakang base tiga orang Siapa? Atas batu Paul Oh, dua orang atas batu Oh, ramai je Oh, tu kau je hmm. Bukan aku kot Aku tengah kutip jenawan ni Eh, bukan tu Ya Allah bukan bukan bukan bukan. Betul betul betul. Base lama, base ya. lama. Base baru, ya. base baru. Ni punya punya aku. Seorang kerja aku. Ada orang kat belakang. Tu tu. Base baru. Dia orang kat belakang aku baru nak main. Pakai bike. Siapa yang kena kejar ni sekarang? Dia datang ni. Aku aku aku. Ah, aku kau kena flank dia dari belakang tapi aku naked bagi ni distract dia. Allah kena dekat orang. Dekat mana? Ah? Dekat bebas. Sorang no, sorang no. Ada seorang lagi tu ya? Aku nampak seorang ni. Dia tembak pakai apa? Uh, ah, M9 tu. Uh, Python, Python. Aku kill seorang. Seorang lagi heavy tech lah. Dan mati dah. Aku cuba dulu. Aku lagi. Oi, kau kena tolong aku cepat. Aku dah drop dua orang. Aku duduk, aku dah duduk dua. Aku. Ya, ada, ada, ada surat atas batu. Itu, gitu, gitu. Dah perlu. Pitu siapa? Pitu dia, pitu dia. Aku heavy tech atau? Lah tu. Okay. Alah, aku ingat ke tu. Belakang tu, korang. Heavy tech lah, Dia low gila. Pintu down, pintu down. Nice. Lagi seorang ke tinggal? Baru. Eh, ada seorang lagi. Ha, lagi seorang, seorang. Tu, ujung, ujung. Tu aku, tu aku. Orang kan? Aku tag tadi, kiri, kiri. Aku tag, aku tag, aku tag. Dua kali yang kiri. Kau jangan mati, kau jangan mati. Ui, memang datang. Korang main loot yang bogel. Aku datang, aku datang, aku datang. Aku mati, aku mati. Aku tak boleh. Aku try loot, aku try loot. Ui, dia dua angle lah. Sini. Aku balik, aku balik, aku balik. Dua angle. Alamak, dia ada atas batu. Aku, aku atas batu, aku. Atas, atas, aku. Aku loot. Seorang bawah kiri lah. Depan, depan tu mon, ada seorang. Eh, double, double tap, satu headshot. Aku nak kena heal eh. Aku dapat gun dia. Ada seri tak? Surrendered. Alright, alright, alright. Kau pakai yang mana? G. Aku pakai baju dua orang. Oh yang tak pakai seluar tu? Ha. Okay, okay, yang dekat luar-luar. Ji, belakang Ji. Sorang. Mana? Oh, aku tak ada. Dah, dah, dah, dah. Gila kita. Ini siapa? Yang tu dek, yang tu dek. Aku tak boleh kau, aku tak boleh kau. Tak ada. Mana kena tolong? Aku lagi seorang nak kena handle. Siapa datang? Siapa datang? Siapa tolong aku? Eh, eh, eh, mau, mau, tu aku, tu aku. Pick up, pick up, pick up, pick up, pick up. Buka seluar, aku tak boleh. buka seluar. Buka seluar, tim. Buka seluar. Pick aku. Kau clear, kau clear tu pick up. Cover aku, aku healing. Aku tak ada bag kan kena. Tunggu tak. Kena kau dua random spam. ni, naked, naked, naked aku uh, bukan bukan bukan aku bukan aku. Ni aku aku ni ni ni ni aku ni aku. aku aku weapon aku dah ni aku buka torch. Triple oh, headshot. Triple headshot. Eh, seorang lagi, seorang lagi. Lagi seorang dekat, lagi seorang dekat. Dia down, dia down. Down, down, down. Semua down, semua down. Semua down, semua down. Cepat, cepat, cepat, cepat. Hmm. Ya Allah, dah mampak lagi. Eh. What the fuck? What the fuck, man? Eh? Dapat semua benda balik. Ganda orang dah hancur. Siapa datang ni? Naked, naked, naked, naked, naked. Seorang eh, naked. Bunuh. Jangan, kita jangan pakai seluar. Bunuh dulu, bunuh dulu. Sebab aku tak boleh pilih. Loot, loot, loot. Cepat loot. Siapa terbatu lah. Duh, duh, duh, duh, Looting, looting. Atau bat orang atau batu tu. Halo, jam, dude. Jam, jam, jam. Jumping. Buka seluar. Team, team buka seluar. Mati cuma. Mau mati. Banyak barang tu aku tak boleh ambil tu. Aku tak percaya ni kita boleh. Ah, ambil gun tu, gun dengan gear tu.